冰冷的世界里，有着一个我和你，让我们一起努力，把爱传播出去，打开我们的心，就让深深来带领，让我们分享主的爱，是这个世界。 炽热的心，把希望散播出去，不畏更多心灵。当我们在主的怀抱里，别忘了互相鼓励，让更多需要的人感受这份爱和温馨。 去实行，让世界参与我们这个伟大的使命。只要我们心连心，主必与我们在一起。我们靠着他的生命，把基督的精神传扬出去。 去实行，让世界参与我们这个伟大的使命。只要我们心连心，主必与我们在一起。我们靠着他的生命，把基督的精神传扬出去。 心，把希望散播出去，不为更多心灵。当我们在主的怀抱里，别忘了互相鼓励，让更多需要的人感受这份爱和温馨。 让世界参与我们这个伟大的使命。 使命，让世界参与我们这个伟大的使命。只要我们心连心，主必与我们在一起。我们靠着他的生命，把基督的精神传扬出去。